Wong iku dungu. Ora sembales. Salam kok ya mangsane. Pisan kas. Wah, mosok aku arep diapusi. Mangsane. Sik ngapusi iki ngapusi piye aku iki iki pertemuan. Oh ngono. Kan ya kudu salam oh, sik sebelum. Iki sik iki tak pancing nang ngono. Heeh, sebelum demo. Muga-muga oh, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Arep bales. Oh, walah lah lah. Dadi mau nggih mudeng nggih. Hmm. Aduh, mari eh terus piye mau? carane ngok carane ngurep kewek sumur kumpan ke piyak lali carane piye kandana nose aku ke lali carane ah eh, bocah goblok kaya maungke carane ki piye ngono oh sing didemok aku nek wis di pancing iki terus mbok dongke dadi banyune moncrot oh dadi barang sing ndlodot iki dioslek kok oh, oh lah bocah eh sik pak wah bocah ki wis maksudnya tangane ngono lho wis ndang ndang. Titisil. Hooh, hooh jarene niku wae klepe rusak. Oh ya bener. Eh, mboten klepe, Pak. Mur sing sing dawa kae mur napa baut? Sing mur. Sing dawa ki mur. Aku mare kula mboten tau bengkel. Beng anu murip. E. Lah, lah kapan aku sone bales? Lah awake iso wae rumahku. Rumahne iki rusak. Oh lah putah. Coba pisan kas, kowe engko nek langsung bales kebangetan. Wis, aja diceluk jenenge Mas Kupet. Omahe oh, ngemplak suruh kalang, Pak, nggih. Nggih, ngemplak suruh kalang. Entong pisan kas. Hmm. Walah lae lae. Hmm. Lakon kaya ngene ya hmm. cah ya. Mula kowe dadi wong pinter, sok men kan ora dadi ledek ketek kaya ngene iki. Oh ya, aku tadi mm, ini hmm. sumur pompa ini ngene, mm, mm, mm. nek digenjot terus metu banyune ngono, mm, ala ini sumur pompa ya. Hmm, hmm. Jadi nek Lah kok mbok cangar. Wong ngantak sumur kenyang kowe kok. Urung dijeglek kok wis mancret. <laughs> Sela ora betah. Sik. Pekok ae raja mah. ki ra ngono. Anu sik, kowe ki anu. Wis wis. Kok sik. Nyanyine. Pak e goleki. Ah, wis kan kapok. Masane. Yeah. Ayo, wes aku sak kapan eh, bales e? Masa Ariono ora nek kaya ngene iki. Ya kan? aku saiki mu aku ya teles, kowe ya kudu teles. Ya pek bayarane wae kok kowe sing remuk aku. Kok tangku kok sing ngubahke sapa? Ah, bener Pak. Wah, jenenge padha adile. Heeh. Ning jarene kowe kowe jarene kowe tresno karo aku to. Oh iya. aku sorry aku bukan cewek murahan oh, ya. tapi cewek rumahan ya aku ki jane ngene ya wis pirang-pirang tahun tak endem aku pengen tak... sok pengen sok kowe bagi awan niki arep nyangkut kan niki mosok jangan begitu sayang oh sik niki kok ya gaplek wae ngono ro dirayu wis ngetek bae kose aku ngeleke sing dinom kok ndak lali ngetokke sego oh nggih heeh uh -uh. monggo badhe ngetokke sego monggo nggih niki nggih selalu wae monggo oh, kose oh iya Aku tidak mencintai dirimu. Maaf ya. Rudolfo. Margaret. I just want to make kind of one. Mengapa kau cinta kepada aku dulu? Aku kena ombak. Le, iki po rumasane tontonan ngono apa piye? Iki ki nyambut gawe yo Le. Mbokmu Pak Musone oh, tontonan apa piye? Iki nyambut gawe tananan nganti glo. Adus keringet. Heeh, Nek kowe aku tidak cinta kepadamu. Heeh. Uh Ora -uh. lapi piye? Iki aku tenanan, iki tresno aku tenanan. Ayo tak jak sewanyang bapak biyung, engko tak tembung ya, Nduk. Ya ora ora nek kowe. Eh, oh, oh, oh, kowe. Kowe kowe kowe Aku tenanan, aja kowe. Aja. Wah. Aku tidak. Aku, aku yo tenan. Kowe jalomu apa to wis? Jalomu gelang kalung sing gedhe. Jalomu mas kawin montor pitu. Bah, ya. wes tenang kae. Nah, Aja sumenang. Aja sumenang yo. Loh. Jabang bayi. Lah kok gelungane tok. Barah. Rama, Rama. Kareng, kareng kapusan Rama. <laughs> Jabang bayi. Aku Aduh. Aku wis roh, moh sejatine baik kowe kaya ngono. Moh, moh ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Saiki tak eh? ndelok rupamu. Ya Allah. Ijek grepe kaya ngene kesuk nek mati kaya ngopo ya. Eh, eh, aku ora sida mek jebol kaosane dapurmu ya ya baterai kaya bokong bayi. Astagfirullah ya Allah. Seandainya kau jadikan diriku seorang bupati, tentu hambamu tidak akan seperti ini lagi ya Allah. Ditutup batuke, eh. kan jomblo. kaya tane aduh iki kok aku dadi kaya menyeli anu gilane aku sih tembok kawin gilane wong aku sesuk sih tembok kawin halo amit-amit jabang bayi ibu-ibu halo Dada. amit-amit jabang bayi halo halo bos teman kekalih amit-amit jabang bayi anakku aku nang ngene iki iso meteng ora wah wah lah jebole kuwi ya Allah goblok kuale celuk gelungam kuale aku yo melu ngene no ben iki remuk arepe iki barang sewan iki pak ya ngene ngene ayu tenan yo iki barang sewan iki karepe remuk ben oh niki pak dadi engko ra tok bayar karepe nggo sewane yo saking kersane Gusti Allah dadi nek nek banci kan ngene kan ketok ayu sosok di didemeni wong. <laughs> Sik, nau. Aku eh. demen melayu, melayu ngene iki terus sing demeni aku eh. malah melayu. Kok sik, jut. Ya Allah. Iki nun sewu eh, saderengipun. Aku sak demen arep diterus. Meneng sik. Aku tak critane. Aku demen arep action, action. Padha sik batuke padha mbone Pak niku. Halo. <laughs> Wae kelungane rusak tenan. sorry, pangan Waduh. Ya Aduh pinter. Eh sorry, aku ndak rampung bayar iki ora sengaja ya Allah. Yakin demi Allah. Ah. kasir kuar esen ki malah kedengkul. <laughs> ya Allah. Nek ya cek manis ya. Yo manis yo arep yo. Cek manis nggih. Heeh, ah, oh, <laughs> Wis iki sing ma maem anyu nyanyi lagu sing sing laras sing laras. Nggih, yo laras Monggo, apa lagune? Sing alus sik, Nduk. Panjenengan milih lagune, wis. Anu kae lho apa jenenge? Sing putih. Alah aku wis menggah-menggah reso nyanyi. Nggih. Engko Ibu Waranggono. Ibu Waranggono nggih nyanyi langgam napa sak-sake. Langgam nggih.